お前見えとるんかなんとか街を歩ける程度にはねあなたがそこにいるってことくらいは見えるどないなっとんねん今日あの殻の一粒で 兄と10年ぶりに会ったでもその時私は目が見えなかったし兄はもう殺されてたその兄の体に触れた時ずっと見えなかった目が光を感じ始めたのそんなことが あるんか兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいでまさか 復讐なんて考えなよやけになるな事情が変わったんや俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる今のそいつの狙いはお前の命やないあの土地をお前から買い取ることなんやせやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる安心せ俺が一緒におる何があっても必ず守ったる私のことなんかどうでもいい私には 死んでもやらなきゃいけないことがあるもしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち堂島組の三人の幹部そして堂島宗平俺にそいつらを殺せっちゅうんかお金なら払える 10億で足りるもともと私のことも殺そうとしたんでしょお願いだからあいつらを殺してきっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよだったら兄は私が敵を討つのを望んでるってことでしょお前の兄貴がそんな男のわけないやろが 待てよほっといてもう一人で平気だからマコトほっといてなあたこ焼き食いかんか こ焼きやそれ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたるまたお腹が空いてるから落ち込むんだっていうのあかんかいいよでも食べたらもう私に構わないでその話は 食ってからにしろよ本当に食べに行くのたこ焼き当たり前やろ言うで し行くで 足元気ぃつけやまだよう見えてへんのやろようそんなんで街中歩けたな怪我してへんか大丈夫だから

天気予報で言ってたそっかどうりで寒いわけやさあ振られる前に早行こうかうんどうかしたのこのやたこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる ば私さっき屋台を見かけたか屋台ってたこ焼きんか多分匂いがそんな感じだったからどこで見たいのなんか広場みたいなところ周りに大きな建物がいっぱいあったこの辺りで広場言うたら劇場前広場やろうかほなそっちに行ってみようか たこ焼きの屋台この辺りだった気がするそうかほな探してみる りたこ焼きなんていいって私一人で平気だから時間かかってすまへんなせやけどまずはたこ焼き食ってからで約束してよどうだきゃいやご無沙汰してました 気付けやつくれやはいよはよしてやはいはい優しいんだねうるさいわ いい人じゃないねぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けいい人です私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれるこの人がいなかったら今頃もう私は <laughs> 美味しそうですね 匂いそうでしょよしおまけでもう一つサービスしちゃえー、本当ですか 阪にも負けてないねカムロ町のたこ焼きああそんだけお前は世間知らずやったっちゅうことやそうだねどうやって堂島組に復讐する気なんやもう教えないアホなま似はよせやそれにもし俺が手伝ったとしても 組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる結局お前は殺されんだその場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの私のことはどうでもいいって言ったでしょもう少しだけ考えろよ今さらそんな急ぐ必要あらへんやろそれならあなたの方も考えて 私に手を貸すかどうかあなただって考えが変わるかもしれない美味しかったなたこ焼き <laughs> もう一個食べない私買ってくるここにおれやまだ目がよう見えんのやろ俺が買うてきたる ごめんねすぐ戻ってくるわちょ待っとけ 規定に合わせていてさおおどうですかうちで遊んでってください あんちゃんあたこ焼きくれや何言うとるんやお前さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね何やとその子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさお姉ちゃんは 誠って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよなあのアホ明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てってそんだけ伝えたらあんたには分かるって言ってたけど明日5時屋上伝言のお礼は あんたからたこ焼きもらってくれてささっさと持ってけへへごちそうさん どこほっつき歩いたんねんまこと この組のもんや渋沢組だ渋沢組うちの雇った鬼人会てめえのおかげで散々下手打ってな仕方ねえから消す羽目になっちまった前らが西谷を手間かけさせやがっていい加減目障りだぜ ことはどないしたあの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな丁重にお迎えしてやったよなんやとあの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか振られちまったな <laughs> 今頃親父は女を堂島組長に差し出してるしかし女ってのは分かんねえもんだな あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよしつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ堂島組長と女はどこで会うんや関係ねえだろお前の行く先はあの世なんだからなあの子は俺を呼んどるんや せやからお前らをここに起こしたはああの子はどこにおんねやなっ Ah! Yeah! れ 聞くその前にお前には死んでもらうけどなはよいえや六本木セバスチャンビルの展望テラスだ らっしゃいませ ありがとうございました 親父牧村誠さんをお連れしましたよくやった渋沢次期若頭これで決まったな兄貴たちの協力のおかげですお二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと <laughs> それで 牧村さん殻の一坪の件で俺に話があるって土地はあなた方にお譲りしますあんな土地私には必要ありませんからおじい様の残された土地だそう無限にするもんじゃねえよ条件があります 10億でも不服かお金はいくらでも結構ですただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方その人たちは私の兄を殺しました橘不動産の社長あの人は 私の兄ですそれであなたの手下の首を3つ私の前に並べてください堂島組長それが空の一つをお譲りする条件です おい誰か来るぞああ一人か誰だありゃま真島渋沢組が始末したんじゃねえのか真面目黙れこれうっさいわボケええお前らに構ってる暇はないよ 道明けな血見るだけやさっさとどかんかいボケが Ah! やお前 に送ったぜ おい誠聞こえるかしっかりせえ 喋らんであなたの手下の首を3つ私の前に並べてください堂島組長それが 殻の一つをお譲りする条件です可愛い子分の首で土地を買えと俺がその条件を飲むと思うのかお嬢さんあなたが条件を飲まなければそれはそれで構いませんその時は他の方に土地を売るだけです <laughs> なるほどただ俺が思うに言った あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎているあんたは知らんだろうがあの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかったそれがそのまま知らなかったことにして 再開発計画を進めることもできるえだが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい裁判でも起こされりゃ大事だ再開発は白紙になる可能性も高いでも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ 役人もヤクザも困りゃしねえってことだあの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れたこんな子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。 どこに連れてくんや安心しろお前も来いあの子を助けたかったら今俺を信用しろそれともお前一人で女を助けられるか こえるか死ぬな死ぬんやない復讐でも何でもお前の望みを俺が叶えとるから